السلام عليكم مشاهدينا الكرام كي دايرين لاباس عليكم نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله اليوم غادي نديروا معكم واحد العشاء خفيف ظريف بلاطبات طاغلياتيل بهذا الشكل هذا ساهله ماهله اول حاجه تندوزو اول حاجه تنديروا الزيت بسم الله ثومه بعد درنا الثومه مع شويه الزيت درناهم هنايا تيشحروا غنزيد عليهم مطيشه محكوكه وغنزيد عليهم هاد المعلقه ديال المطيشه حتى هي نخليهم يتشحروا مزيان نديرو شويه ديال الملحه شويه البزار شويه ديال الغزار اللي تيبان لكم صافي تنخلي شي تشحر بالنسبه للزيت اللي درت في الاول تقدروا ديروا زيت الزيتون ولا الزيت العادي زيت النباتيه اللي بغيتو غنزيدو دابا آه، قزبر ومعدنوس شويه شويه صافي وتنخلوها تشحر نخليوها طيب هذا لاصوص مزيان التومه تذوب التومه ملي تتبدا طيب لاصوص تنزيدو عليها آه، شويه ديال الكرافيت وشويه ديال الكالامار ماشي ضروري يكون بزاف غير آه، قياس وصافي كما آه، كتشوفوا الكرافيت الكالامار طاب على هذا الشكل هذا صغيور دوك الرجيلات ديالو حتى هما نقيتهم والقمرون تنقول لكم الطريقه وفي نفس الوقت المقادير مره باش تنربحوا الوقت الكالامار والقيمرون راه دغيا تيطيبو بالخف ما تيهزوش طياب بزاف يعني واحد الغليه ها هما طابو انا راه باقا في الكوزينه اللي في الفوق بصح ولفتها <laughs> الكوزينه العجيبه آه، تيجيني هنا كلشي براتيك آه، بالخف دغيا دغيا الشقه هنايا آه، نخليوها طيب واحد شويه ونديرو عليها لا كريم فريش في نفس الوقت تنديرو كاسونا هنايا فاش غنديرو تاغلياتيل طيب غنديرو هنا درنا غليان بسم الله نديرو فيها دابا شويه ديال الملحه شويه ديال الزيت نديرو شويه ديال الزيت نديرو شويه ديال الملحه ونخليوها تسلق احنا مديرين هنايا طيب لاصوص مع داك الكالامار وداك الكروفيت في نفس الوقت درنا لاباط طيب هنا هي بدات كتطلق كتولي بحال الشرائط صافي دابا ملي طابت لاصوص ديالنا والحوت وداك القمرون مع الكالامار غادي نزيدو واحد آه، جوج ديال المعالق ديال آه، لا كريم فريش ولا الجبنه ما عرفت كيقولها بالعربيه القشره الطريه القشره الطريه غنديرو جوج معلقات بالشكل هذا انا طنت الكاميرا كنت كنكون نشوف في المقله ودي تتعوال تنزيدو على داك الكاشير اللي قطعناه تيبقى اختياري كما قلت لكم بغيتو ديروه ديروه ما بغيتو ما ديروش بلاش هاد الاكله هادي تتعجب الدراري بزاف وتتعجبني حتى انا حتى انت حتى انا بحالهم اش كدير كتبريكولي عاود <laughs> هاي صايب ليا الضو راه الضو قليل شويه راه لا لاحظتوا التصوير تنصور هاد البولات هادو راه ما كافينش غير زيدني الضو انا كاع ما تنخبي عليكم والو كلشي تنوريه لكم كلشي تنوريه لكم ندير هانتوما راه هادشي صافي غنطفي عليه راه زدت واحد المعلقه اخرى ديال القشطه الطريه لا كريم فريش كبان ليا باقي خصها شويه يعني ثلاثه ثلاثه ديال المعالق اللي درت صافي دابا غنطفي عليها نصفيو هاد la pâte ديالنا تاكلياتيل ها هي طابت نحيدو دابا لاباط تاكلياتيل التراب هكا نديروها directe في المقله صافي ها الطاقلياتيل ديالنا صافي صافي صافي <laughs> قلت انا ضرب السين صافي ها هي وجدات راه تجي تتشهي تجي شهيه وبنينه كما تشوفوا صافي دوكينا عليها غنقدموها دابا في البصل آه، العشاء ديالنا وجد أه, آه، بهذا الشكل هذا بفواكه البحر وبلا كريم كما تتشوفوا راه تتجي زوينه تنديروا عليها في الاخر تنديروا عليها الفرماج من الفوق محكوك كما تتشوفوا وبالصحه والراحه حنا معشين في الهواء الطلق تيبان <laughs> لكم غير الظلام شويه ديال الريح الغربي وخليناكم على خير نتمنى تعجبكم هذه الوصفه هذه وتجربوها في ديوركم وتردوا علينا الاخبار وما تنساوش ديروا شي commentaire زوين وشي like. واللي ما مابونيش يتابونا <laughs> يلا ابونا بيتي بالصحه والراحه السلام عليكم